哇，躲掉了！好可怕啊，西哥！我先丢车，我先丢车。应该是在镜子后面了，没有意外的话。车库一只，剩车库一只，跟那个。 镜子后面，摸过去吗？正面堵路，不是。我打车过来时。 Op 4 eliminated. Loading new mag. One friendly operator remaining. 15 seconds left. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Op 4 eliminated. Mission successful. Sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. 你等下让他进来啊！如果他对到你的视线，我就打他；啊，如果他对到我的视线，你就打他。不错不错，还有还有还有。倒了倒了，这一倒了。啊，four eliminated, mission successful. <coughs> 哇， <laughs> 这么极限吗？没有，